Wa kana fi awali amrihi ku tajiran iku dagang babi wadol sapa Abu Hanifah al-Khuzza ing kain wa dukanuhu ma'ruf. Utai tokone Abu Hanifah ma'rufun dikenal da sidkin kang dene bener fil muamalah wal lajah. Sing paling masyhur ya ceritane iku sing paling dadi keramate beliau iku nak ketemu sing utangi ning dalan dekne sing delik. Iku keramate Abu Hanifah iku nak ketemu wong utang dekne sing delik ku Abu Hanifah. Mergo ingin mempermalukan sing utang. Mulane iki ajane zaman sore urip kena mbok utangi, paham ya? Abu Hanifah misalnya kayak diutang sak juta terus liwat ning dalan kok kulon kayak kok kulon Abu Hanifah kau wetan sing delek Abu Hanifah karena gak ingin sing utang itu ngerasa ino ngerasa kalah harga diri Ya Allah, itu gak ada pernah yang utangi kok sak sepuluh juta tapi nunggu deh nak ketemu kue sing delek Abu Hanifah normal wong kan sing delek, sing utang Abu Hanifah gak apa? sing delik Abu Hanifah wis dadi keramat. Ya kan apen keramat ke Abu Hanifah yo wong-wong utangi terus nak ketemu sing delik kuwi. Paham ya? Paham. Jadi wali loro sing sitok, sing sitok Rabi Adawi Masyur. Dadi dek dek melarat jeneng wali, melarat gak dipopo. apa Ono maling. Ya maling tenan kok nyolong ome. Tetak kok ira jeneng kok sing delik. Aku isin maling. Kayak nopor, perkara orang itu dicolok. <laughs> Dadi yo dadi rofiate yo tau dimaligi. Mestine nek melek wali ayo melek kiamu melek ora kok kowe melek. Iki barang maling mlebu nek sing delik. Mergo isin ora ana sing kena apa dicol. Lane wali ku aneh. Kena desa niru wali ne, yo niru apa aneh. Lane agak santri sing aneh. Kok santri rata-rata ngidolakno wali. Lah nek saiki niru wali nih nirwane eh, iku jeneng mala yutro kukulu la yutro kukulu wah yo rata-rata santri ora mondok ora entuk ijazah kudune kan mestine ngalim mergo pilihane loro tok pondok salaf iku ora ono ijazah pilihane kasil hafid atau kasil ngalim iki ijazah yo ora alim yo ora tapi yo bahagia iku aneh aneh iku nirwali wah nirwali mantas sebab bi komen yo fa minhum nabusallahu wali dicolongi kok dene sing delik takoi lah kok jenengan dele aku yu isin jare mek malinge ora ana sing kena apa jane ya di sakjane rofi adawe di dunya tapi mudekne wong keramat dadi terus malinge diparingi ra roh kabeh akhire ra iso nyolan bareng dekne keramat malinge ra roh dunyane ini ini ini gentenan sing isin wanifa ono angger ketemu sing utang dekne dekne dele ah, pernah suatu saat beliau puanasen puanas nas panas tentang tang Irak singkat cerita kulo nu gak tau banyak lah tentang Abu Hanifah panas tentang tang tentang Irak terus ono empire wong empire wong itu ono napa iup iupane wonten napa secara wonten eh, wis pokoke ono iup iupane iso berteduh terus ketemu orang e, lima dalam tas tazilla kenapa kamu tidak ngiup teng mriki <laughs> jare bukan lucu wis wonge suatu saat di protes mana muridnya eh, Wah ini milih panasan mesti jape uang sing di rumah iku diutang be aku. Ya sing di rumah iku diutang be aku. Nah aku manfaat tuh yubane berarti apa kulo korden jarro nafan fawar riba. Iya. Wah ya, ya seru banget seru saat ditiru ya niru aneh ya. Wah gak usah niru. Ada sana niru wali nih niru apa? Nenek, gue ketemu kancamu gue melaju. Abu Hanifah ya melayu, ke melayu bedane ke melayu mergo sing utang. <laughs> Tapi kan disatukan podo-podo melayu. Jadi jama'ana wa jama' Abu Hanifah podo-podo melayu. kan lumayan nono sisi mirip ya. Oh. Cuma Abu Hanifah melayu mergo isin ketemu sing diutangi. Nak ke melayu mergo isin ketemu sing utang. Tapi kan jamae sitok podo-podo melayu. Lha iku insyaallah mirip ya. Oh. Abu Hanifah podo melayu ne. Musnadu Abu Hanifah. Qala Ibnu Hajar Al Asqalani fi kitab Ta'jilul Manfaah fi Zawaidi Rijalil A'immah. Ya macane tetap rofak boten napa-napa ya Rafiq ya. Fi kitab Ta'jilil Manfaah ing dalam kitab kang yiku Ta'jilul Manfaah fi Zawaidi Rijalil A'immatil Arba'ah. Yaiku no manfaat takjil mengekeskan mensegerakan manfaat fi Zawaidi Rijalil A'immatil Arba'ah kelawan riwayat-riwayat ziyadai A'immatil Arba'ah. Komentare ngaten Dewi Ibnu Hajar Al Asqalani. Amma mustadu Abi Hanifah fali samong korona pemusnad iku min jam'i sangking jam'i Abi Hanifah. Wal mujud utai sing mujud min hadis Abi Hanifah. Ngaji ki ngaji ne wong alim no. Sadene ora pas iku pasanan tapi takdir. Iku gaya tenan ki ngaji ki gaya. Wong alim krungu kowe paham syariat wong meriang. Terus dianggap alim alam. Tapi kumpul ngaji apa ya raro, pokoknya ngaji ngene, ngaji kelas tinggi. Mufakasane wis istihad musnad wis keren, oh. so eling-eling Abu Hanifah, misalnya Rafa detail yo eling Abu Hanifah nak ketemu sing tang Melayu. Pokoke eling sitok-sitok wae. Misale wingi Said Ali Zainal Abidin eling nak salat iku saya rakaat. Abu Hanifah iku nak ketemu sing diutangi Melayu. Wis pokoke eling sitok-sitok. Sesuai ra yo eling-eling sitok-sitok. Ya kandani, lah kenapa kok sewu? Ya mergo dekne putune Nabi. putri nabi alim lan sedih nasi usai urokat lah kue lah iya mereka rabu putri nabi solatnya biasa jadi kira usah ngelnas semua gak usah ngelnas ngono karuan putri nabi um solat gak bebek tiru demen ngani ngoyo kue malah solat terus malah cuma lihat di dukun ribet kan <laughs> biasa nih ngono wong biasa ada kagak ibadah, bete walamat gue ilmu perdukunan usah gage ngono barang tuh ngani mandi ribet dukun Oh, ngono wong ikhlas saya tali sih itu ikhlas daripada kira ikhlas mendingan is biasa wae napa yes. biasa Amma musnad abu Hanifah fale min jam'i wal mujud min hadis abu Hanifah yang nama kitabul asar kitabul asar ala di Muhammad bin Hasan an wija itu fita fi Muhammad bin Hasan jadi Muhammad bin Hasan murid Abu Hanifah guru Imam Syafi'i dalam usul fikih niku gak ada kitab al asar al asar biro biro asar songko nabi atau songko sahabat tapi ku karangannya Muhammad bin Hasan wa Abi Yusuf kau belahu karangannya Abi Yusuf kau belahu kau Muhammad bin Hasan masyur Abu Hanifah di murid itu loro sing alim siji Abu Yusuf nomor loro Muhammad bin Hasan hadis Abu Hanifah asyaukro wa qadi tanaw hafid Abu Muhammad al Harisi wa kana ba'da salasimiyah fi hadis Abu Hanifah wa jama'ahu fi mujalladain dalam sajidid wa ratabahu ala syuyukhi Abu Hanifah Wa kadzalika kharaja minhul marfu' niku cowo waca potongane potongan ra paham mergo ribet kita pikir kita ribet. Wa kadzalika khoro min takhrij bin almarfu al hafidz Abu Bakar al Mukri atasnifu asur wa jilid min tasnifil harisi wa nadhiru musnadu Abi Hanifah lil hafidz Abil Hasan Abin Mudhaffar Wa aman alladhi ana pun te perkara tamat kang itimat sopo Abu Zur'ah bin Abil Fadl bin Husain Ali Raqi al Husaini ala takhrijil ciri <coughs> Iufawa al musnad alladhi kharaja al Husain bin Muhammad bin Khosru wa mutakhir Husnad bin Khosru ziyadatun ta'ana bi rodama ma fi al harisi wa ibn Mukri Wa qatubi alan teman-teman den cetak wa musnadun mansubun ila Abi Hanifah riwayatil Khasfaqi tis sanatatis sanatatis in wa sala semiatin wa alfin. Alai di muftil Madinah Al-Munawwarah Abdul Salam Ad-Daghistani. Tubul Astana cetakan Astana fi misil adab Al-Mufrad Imam Al-Bukhari. Wa wa inti sahirul hasmi sidik banget qaribun marasil Abi Dawud fala adri. Hal huwa ana tauta iki wa ahadil arba'a salah sine arba'a sing dinisbatno ning musnad wa dharu annahu apa wa khairul lafa fi kasfi dzunun musnadul imam al-azam rawahu hasan bin zaid al-ulwi Warat al musnad al-madhkur sabu asy qasim ibn qutlubu wa bi riwayatil harisi ala abu fil fikalahu ali amali fi mujallatin wa mukhtasar musnad al-musam bin mu'tamad di jamaluddin muhammad li jamaluddin jamaluddin mahmud bin ahmad al-kunani at-timiski am tafasana tasab'in wa imia summa sarrahu wa samu al-mustanad wa jami'u zawaid wa jama'a zawaitu abul muayyad muhammad bin mahmud al-khwarizmi al-mutafassana ta khamsin kal niki sing mulai dawai muhammad niki termasuk kenangan terbaik kita Dawai Muhammad wakot sami itu fisam an ba'dil jahidin sangis bagiannya berorong sing bintu bimik dari lan wong sing raro derajati Abu Hanifah ma krungu ing perkara yang kusuk kang iso ngruangi apa mahu apa hanifa wastaziru lan anggap sepele sapa wong ni apa hanifa wastadimu lan anggap gede sapa wong ora ora apa hanifa dadi dawuh Sayyid Muhammad au dikenangan tau dolan ning salah satu daerah Sam kemudian ketemu orang bodoh dan orang itu sangat melecehkan Abu Hanifah dan nganggep al-aimatul arba'a sing paling ra ngaji Abu Hanifah iku jenenge apa mayang kusuhu wa yastasiruhu wa yastadzimu ghairahu Wayan buhu lan isbatna Abdul jailin Abu Hanifah ila kitarati wal hadis maring sidik riwayatil hadis wastadilu ala dalik sunati Syafi'i wa Muwatta Malik. Wa za'ama lan nyangka Abdul jailin annahu laysa li Abi Hanifah musnad. Wa kana larwi ila iddata ahadisa. Abu Hanifah ora iso ngaji dekne diriwayat hadis mu hanya beberapa. Terus dawuh saya Muhammad falahikot ni. Mongko metu ning ingsun apa khamiyatun apa emosi diniatun kampung agama. Saya sangat tersinggung ketika ada orang menisbatkan Abu Hanifah senaif itu bahasa Arabnya falahiyatni falahikotni hamiyatun dinia saya sangat tersinggung atas nama agama ada orang yang menisbatkan Abu Hanifah sebodoh itu mongkong mongko ngurupno sun anas ma'abena sata asyara masani dalati jamalau fukhul ulama Akhirnya Dawud Zain Muhammad saya mengumpulkan beberapa musnad Ahmad bin Hambal yang minimal berjumlah 15 yang dikumpulkan pada ahli hadis. kemana. Sayyid Muhammad tersinggung betul dengan orang itu terus beliau aku itu roh Musnati Abu Hanifah itu wali mola sekue roh itu mereka sange gioblokmu orang goblok geger ruwet nah wong geger wong goblok mulai disik ruwet apa Saiki, wadah, ada orang rapi percaya Nur Muhammad ini ini semua orang orang iso ngaji mbarno ngerame ini dunia tuh mbarno Tapi ora sabuk pasot, nong wis kuala dhewe rugi masot nong ke masot nong tuli ramadi malah ki isin ada barno. <laughs> ala wali mamul hafid abul Qasim Tolha bin Muhammad bin Ja'far as syaidul Adil. Asani Al Imam Al hafid Abu Muhammad abdillah bin Muhammad bin yakub Al Haris Al Bukhari Al Ma'ruf ya abdillah ustad as Asalis Al Imam Al Hafidz Abdul Hasan Muhammad bin Mudzaffar bin Musa bin Isa bin Muhammad. Ini mesti jenenge kira tau kenal loh. Nah, kalau kata sing kenal karena kalau kadang dikara Al Imam Al Hafidz Abu Nu'aim Al Asfiyani Al Safi kalau kata kitab bin Asy'a Abu Bakar Muhammad bin Abdul Waki Muhammad Al Ansari. Ora ono sing kenal tuh guys jenenge eh, tanggamu kowe. Kalau kata sing kada kitab ini. Kure bohong loh yo. Lha yo mereke rokok roh. Sing di gudang garam roh. Sing duwe jarum le jenenge kira. Wong kok nganggure ngono. Sopo sing jarum Hartono iki ngene-ngene. Sing duwe matahari sopo oh, iku wae kongsi ngene. Lah ya jenenge Cina-Cina kowe roh jenenge imam. Karo la sinalillah ini wis apa kan sing rame-rame dunya. Asatis al-Imam Abu Ahmad Abdullah bin Adil al al-Imam al Hafid Umar bin Hasan Asy-Syaibani. Asamin Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Khalid al Kulai al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi wal Marwi anhu sama bin Sa'di Abi Hanifah. Ini biro songo padahal 15. Al Asir Al Imam Muhammad bin Hasan As Syafani wa sama bin Khadim Muhammad. Iku ora kenal kebangetan. Muhammad bin Hasan guru Imam Syafi'i, guru usul fikih. Al Hadi Asar Ibnu Al Imam Muhammad. Asani Asar Al Imam Muhammad Aidan Warwa Mudaman Tabi'in Usama Al Asar. Asali Asar Al Imam Hafidz Abdul Qasim Al Tuwa Abil Am Sa'di. Ra. Arafi Asar Imam Hafidz Abu Abdullah Husain bin Muhammad bin Salih Fakhir Mutawassana. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa qad khuratahu takhrijan Hasan wa hadis ila bisab wa wa bin al khamis asyar Imam Mawardi ini ora roh kebangetan. Paling gak gede togo jenenge Mawardi. Tapi ora iku, <laughs> maksudnya ora Mawardi sing agamu iku ora iku. Fa jama'tu hala tartibu aba fil fi bihad fil mu'ad. Kula ana eling ngoten iki eling maksum. Maksum dudang seminar ning kota, ning kota ning kampus kota. Hmm, kampus kota dosen-dosen nak biasa menurut Sapi'i, menurut Maliki kan. <laughs> Sesuke maksum mutung. itu coba itu safii siapa itu? Saya punya tetangga Safi'i bakul bakso. <laughs> ya Safi'i yang terkenal itu yang punya madhab. Loh itu namanya Imam safii Kalau Safi'i itu bakul bakso. Digadek <laughs> mangkel ning kota aja nih kadang kurang ajar tenan. Imam-imam besar kan menurut safii menurut Maliki kan maksudnya kan gak ono wibawane blas. Wadah nak cara pondok kan menurut Imam Nasafi rahimahu wa wa nafa'ana diulumi terus Al-Fatihah kan raimbang. Sing tok pelang-pelang sapa Asafi itu. terus Ki Maksum itu syafi'i siapa itu ning ngene Ya Safi yang terkenal itu. Oh, itu kalau yang terkenal itu jenenge Imam. Imam Safi, nak Safi ku tanggaku. Bagol basu jenenge Mas. Terus dene bareng seminar terus Wah itu mereka kan ya manusia. Kalau mereka bisa istiad kita juga bisa. Terus mulai deh mutung. Kiai dan tem kromo terus mutung. Kena sapi mbak maliki sing bakul mbak se mutung deh. Nah itu masalah besar kita di kampus-kampus itu seringnya ya tidak semua seringnya nganggep-nganggep imam itu hanya status sebagai lelaki yang dibentuk oleh kultur oleh zaman terus mereka juga merasa punya kemampuan yang, sama, sama. Nah, akhirnya gak ada penghormatan sama ulama sama sama sekali. Nah, sing kue walian, hormat be Imam Syafi'i, mati kaya terus rata belajar. Maksudnya itu Syafi'i, mati piye Imam Syafi'i ini rata u. Ya rata u, Melayu nak ketemu sing utang, malah bukul ibu tak ganti tobat utang, mirip di wonge. Nah, itu serangan ada wali, ya, cara ada wali biar nak ketemu sing utang. Melayu. Nah, gue perlu Melayu, ngerana utang gue, malah aman dah dia. Mungkin ulama gue aneh-aneh. Jadi Abu Hanifah tahu kepanasan, ditawani kon ngiyup ning gone wong sing diutang beliau. Dene gak kerso, kuwatir apa ngalap manfaat wong sing utang. Ya, tapi ben Abu Hanifah wae wong liya ora usah Gak ngara iso, gak Wis rugi niru Imam Mamris. Wis kadung piye mereka orang-orang pilihane pengiran. Wis niru sing umum-umum ae. Selamat kok azab, swarga cukup temangsang ning ndi? Rob, wis apik cara aku sifat ya. Sifat temangsang ning arep hebat. Ya. Neraka lara tenan. Kowe nak mlebu neraka tak warahi carane. Melebut tok iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Piye bayangno munggah? Kowe diceblokno ngenteni tok ngisor ngenteni 70 tahun. Dadi nak kowe kepengin munggah bar 10 tahun <laughs> urung tok. <laughs> Piro? Diceblokno. Iku saking jerone ngenteni piro? 70 tahun. Iso bae no jerone. Mulane ora usah mlebu ribet-ribet. Wis ana ngarep wae. <laughs> janjian mek kanca-kancamu ketemu ning kono, Gus. Tapi ora usah njaluk anak-anak, njaluk anak-anak pinggir neraka nek kono. Semengane. Wong kono ora buta sembako, ning kono ora buta kemangan aman-aman, kan gak buta mangan, Gus. Suarek. Mesti kan santai wae kok ning kono, nganti kok ana pengumuman gelombang piro kok. Wis ora usah iki, santai dinteni. Ya, Imam Mawardi ora Mawardi tanggamu, ora Sapi tanggamu jane. itu Safi siapa? Ya Safi yang terkenal itu namanya Imam ya, kalau Safi itu bagul tagaku bagul bakso <laughs> ribet aja nang kampung. Al khamisa asar al Imam al Wartifa jama'tu ala tartibi Abu Fikri bi hasil muad wa tarki takril isnan. Wa tasarahu sabab jumlatun al imma dakarum bi kasyidun fangdur tamama. Qultu wa qatub bi abi misra sana iki sanata alfin wa salasimi'ah wa eh, wasitatin wa isrin iku hadal mustad ada di sama Abu Ayat min khamsata asara mustadan fakana nabi nahwi sini ati hati sin sohifatan kabiro wabi ada ikhtilaf lan kelan ikhtilaf ikhtilaf ala kang bikub senasti ada lima mal jalil ta'lam ngerti an nama ing saat temen perkara yuk kalu kanten ucap nopo ngene inna ba hanifah lam yasikha inta aw yabni madhabu ila ala sabata syarah hadisan ukaulun pendapat buatilun kang batil iki hebate Said Muhammad beliau sangat tersinggung ketika ada orang yang mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak punya riwayat hadis Said Muhammad membuktikan bahwa ada 15 musnadnya Abi Hanifah yang diriwatkan oleh imam-imam yang kredibel maka kalau ada orang yang mengatakan Abu Hanifah itu tidak sah sebagai perawi hadis Abu Hanifah mau diriwayat pitulas hadis itu kaulun berarti mung kowe mondok zaman akhirnya apal arba'in ya berarti kan patang pulau malah pasti patang pulau loro kok Abu Hanifah Abu arani mau duwe pitulas hadis kok uang wong mosok mujadid mustahid mau apal pitulas hadis gue sing dukun nih apal patang pulau hadis gue primbon dong paham aneh aneh paham ya jadi gak terima saya Muhammad gue hmm. mau balik amatir ya udah apal hadis sak luai pitulas di gue merga kok malah Abu Hanifah sing imam